Alright, mbalamusizza um, nnyo banyaba ne basebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo na buli omu gyasinzira okuwuliriza kansuli muli bulungi omugye baliko gyemutuusako engalo enga bulijjo be nabasuubiza nti ku lunaku lwe sande ngenda kuba ntumbudde mu puroguramu ebimuli mu bulange emmengo ntumbudde nze kennyini kama okwogera mu ddoboozi lyange ttuufu era ne bekifaananyi kyennyini ekitambula ntuuse nga be nabasuubiza ntengera kubeera okusaabiriza ennyini ezakawungezi kaliro kansule muli bulungi eyakatuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde kubanga tulina ebigambo bingi ebyokwogera oba ebyokugamba eri abantu baffe wepo n'eri uganda yonna so nno mbalamusiza omulundi ogwokubiri nga bulijjo saagala nnyo baluisa kuba nkimanyi nti kaddata ka buseere ate nga n'ensimbi zennyini ennaku zino zeekubya abantu empi okusinzira ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga yensonga lwaki mba njagala nsambyesambyeko nsobole okuba nti mbawa information eno buli mwagende yegire mukyayagala era emuyambe mu ngeri emu oba endala yensonga lwaki mba saala nyo baliisaawo mpozi okusookera ddala saagala kulandagange yajja okusaba eryato ayine bali mutwalako njala sooka kutumira ku mikwano gyange emirundi gyonna gye musijja muwanga lya mu nsi yonna nga bulijjo nsooka kutuukako mu ggwanga ery amerika mbalamusiza nnyo banyamu ne basse buli mujyasinzira okuwuliza mu ssaza lyonna ery amerika mukyebale mwebale kukola mirimu egyo mwebale kwagala ggwanga nemwebale kwagala nkyukakyuka then nengera mugwanga eya Canada mwe ndaba na Uganda bali mugwanga ya mugwanga eya Canada mulamu sizako mwe bali kojo mtu sake nga lokasubira muri bulungi kasubira buli kimu kitambula bulungi mukama achaba kingiriza era achaba gamba anti no achawo bula mu businga kwobo nenzi jya mpozi kusema zinga wa bulaya nsokera mugwanga eya Bungereza bana Uganda mwe ndaba wangala mugwanga eya Bungereza bagali nchuka chuka mwe batumide ko nyo gwe pona mwe bane kolera janga bakoleja mwe ngabuli mwali kulwe mbalamu sizako mwe bali nyo kimu tusake ngalo nengenda kusema zinga wa bulaya mwenna wa munga saudi mbala msiza ko banjabo ne basebo mwebale nyo mimi mje mukola ari consultant buli omwali bulungi mwebale kula ya family za mwemu bale kwera bidira mwebale kwebedira consultant buli omu ali bulungi bwensimbula nawo nezija mawanga agabo walabu mbala msiza ko banyinaze baganda bange na buli omu se kino mujja sinzira okuliza consultant buli bulungi nange je ndi nono kajja de bulungi katwe wanazemba bulungi batogerebe gambo nako lwaliro uh, ah, olwesande nga bwe nabasuubiza nti ntuuse kansubire nti muli bulungi mwenna bali ku ssemazinga wa kizinga ekyabawalabu middle east nga saawudde mu nsi ki mbalamusizaako nnyo kansubire muli bulungi bwe nserengetawo no nenva nengenda ku lukalu lwa asia mbalamusizaako bannayuganda mwenna gye muwangaalira mujje baliko gye mutuusaako engalo ngomanyi nti oli mu asia sigenda kumenya nsi kubanga kijja kuntwalira obudde bunene nnyo ate ngaobudde nnabutono nnyo soli mu Uganda erina wangali mu Asia ngomanyi nti ensimu oli egwa mu ttuluba ery'ekikanda eri ku ssemazinga wa Asia nkulamusizaako nnyo enenkuba zemirimu gyotusaako engalo bwe nva onengera ku ssemazinga wa Africa mwenna bannayuganda gye muwangalira mbalamusizaako mwenna buli ggwanga liri mu lya Africa kubanga bannayuganda basinga obungi bawangalira mu ggwanga erya South Africa abalala bawangalira mu ggwanga muwanga agaffe agatuliraanye wano Uganda Kenya Tanzania burundi congo south sudan mwenna mulamusizaako po ne kenya balamusizaako balakoje mutuusaako engalo awo nno sirwewo nenkoma ku butaka wenyini mu uganda mbala musizaako banjabade basibu buli mu gyasinzira okuwulira mu kiti kye kansubirenti muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo mwe bali kungoberera mwe bali kwagala information mwe bali kwagala gwana ali mwe bali kulemerako nange nno nga bwe siri azaamaanya yansonga lwaki nabagambe ningenda kujja ku lwesande olunaku lwesande ku sabbiriza enyini ezakawungezi kale mubuli mbulanga emmengo tubeeke emboozi zetunyumya eyakatuuka tegeeza munno nti omukulu atandise saagala kulwawo abbaluyisaawo nnyo nga mbabuulira ebigambo bino alright manyi nti obudde mulina butono alina njala kukozesa obudde butono okubabulira emboozi zino olunaku olwaleero okusookera dda njala kwebaza nga bulijjo sisobola kugaana kwebaza bantu njala kwebaza bannayuganda mwenna buliwo omanyi nti oli munnayuganda nga wayiwawo omubiri ku lwange mu ngeri yonna esoboka bambi mubalinyo mubalire ddala nja bebaza mpaka nja bebaza mwebalinyo mubalire ddala bwoba nga wayiwawo omubiri ku lwange oba wasindika mesagi oba wakuba enduulu oba wawandiika oba wakola ki mbatumiddeko nnyo era nembagaliza okubeerayo kulungi mwebali nnyo mubalire ddala mpozzi akanasembayo mukwebaza kuno njala kwebaza omukise wange mu paliamenti muganda wange amuto wange francis zaake butebi nkulamusizaako nnyo okusembeyo kabadde kakodyo oyo nno yankiikirira ku butake waffe mityana omukulu francis zaake butebi nkulamusiza muganda wange mp wemitenda kulamisiza kuba yankiikira okusembera kabadde kakotyo webalinyobalira ddala buli kimu kyonna kyewakola kyewateekamu amaanyi n'obudde okuba nti walwana wesaali ngaemikono gyate gisobola kuvaayo kuwemantu ngo bamuwemba ah, kulamusiza muto wange francis ake butebi ah, akiikirira mitiana district so nkulamusizaako muganda wange awo nno sijja kulwawo olwaro njala tandika n'ekigula lugi ekigwaloji kyaleero ngenda kitandika bwenti era ndamusiza ku mwenna mwenna abagalira kigwaloji mu nsi yonna gye muwangaalira mpozi nga sinagenda ku kigwaloji mbadde ndabidde njala tutumirako mwenna bamaama bange buli amanyi nti onkubira essimu nenkuyita maama nkulamusizza naye akensuso njagala kkaweereza mothers for people power wona ye muli mu nsi yonna mothers for people power mulamusizaako ne pulezidenti wammwe naye mulamusizaako uh, ah, mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kutambuza message mwebale kulwana buli kimu so mwenayo muli mu nsi yonna nga mugwa mu kiti kyaba mothers for people power mu nsi yonna mbalamusizaako era nga ceo nkulamusizaako nkimanyi kuno kwoli n'abala mwenna mbalamusizaako ansobire muli bulungi allright njala tandika n'ekigulalo gye ekigulalo gi kyaleero njala kitandisa n'olugero olugamba nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka kirondo kivunulwa kitya nti gobonindeyo kwesuleyo gwanagamba nolowooza nti nno ebigenda mu maaso mu ggwanga tebikkwatako kitegeeza nti gobanga aga nti nze kantule wange ntule ntuuze engalabi yange abasigadde bagenzi okutambaala oba bagenzi okulwanira eggwanga kibagwanidde okubonaabona maama bwe kiva kwabo kijja kusibira mu nnyumba yo mu ddiiro lyo nomanya nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde waka bwe nfundikira n'olugero olwo ne ntandika n'ekigula luggi bulungi nnyo kakibalambulire bulungi nyo mukitegeera fena tuli bannayuganda bawangalya mu ggwanga uganda era abaagala emirembe naye tulina ekizibu twajjirwa omuyaayu abamanyi omuyaayu kekasolo oba kekasolo oba mulamu bwalungi wabeera obusolo obubeera mu bantu olunulwa mu bantu n'ensolo ezeewaggula ne zibeera mu nsiko kati omuyaayu tubeera ne kapa oba pusi gye tuyita pusi ate mu luzungu kiba kigambo kirala nnyo nti kakapa ako ketukuume waka kali mu kika oba mufamiry gye bayita yabunnamundagi mugye muyitanga kat family kati kati famire eno era ne mu Uganda kati ba munsi yo nabalonda pusizi bazirunda bulungi bakapa bazirunda bulungi ne ate mu kapa zino mwe muva emiyayu ndoza mtegere kisebuli mu muve miyayu kati munnange mu Uganda tuline ekizibu kye kimu era kizibu njala bakiba nyonyola bulungi nyo kibwe kiti nti uh, akagero kano kagenda bulungi nyo ku muntu mu kiseera ekyo eyayina abaalina balunze enkoko zaabwe nga kukyalo buli mwalina enkoko ze katugambe nti okoze za krisimansi za lunaku lukunda za bizinensi naye nga kukyalo okwo kuliko omuyaayu omuyaayu guno nga gutawaanya buli muntu yenna omulunzi naye ate jjukira mwabeerangamu abalunzi abaalinanga ebisolo ebibakuumi oka gatugambe ngaembwa kati munnange olumu omuyaayu guno gwagenda mu maka g'omutuuze omu nga gugenze okulya enkoko zino gwasangayo gwasooka ne gulya enkoko ne gugenda kolo tegwasangawo mbwa ndo zali yebase kati omuyayu guno lwe gwadda ne gusangawo embwa omanye emiyayu gino gyekangabiriza era giringanga giringanga yoseu kabasa matano wakaleekeza ensanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde mukwekangabiriza talina yamukwatira muntu talina yamukwatira nsawo omuyayu guno bwe gusangayo embwa kwolwo olunaku ne gukola olutalo lwamaanyi nnyo era ndowooza olwokuba nti maguja eno madongo yali teyetegese bulungi nnyo yafuna obuzibu nnyo okulwanyisa omuyayu guno era bwagenda okuziba okukakkana wakati w'omuyayu guno n'embwa oba maguji yali ekuume waka ng'embwa efunye ebisago bingi nnyo naye ngaajjukira omuyayu guno gugenze gulya buli nkoko za mutuuze zonna eza bizinensi ez'okulya ez'okulunda nga gugifudde mugano okuba nga gulya bwe gwe gusanze naye kuwolo bwe gwajja ew'omuntu omu mu maka agamu omuyayu guno gwayisa bubi nnyo embwa eno embwa eno nnyini bambi yagenda okutuukawo nga bagiyisizabwe nga omuyayi gudduse era yamanya nti ki muyayi gwekoze ekintu kino bambi nebatala obuvunanyizibwa ne bajjanjaba embw eno neddawo bulungi neetereera lwali teruli busa omuyayi guno ne gukomawo omuyayi guno mukomawo gwali gulowooza nti engeri gye gwali gulese nga gumaze okutuusa obuzune ku mbw eno eyinza okuba teriwo sina kindi nti yafa dda ku olwo olunaku omuyayi guno gwagwa mu mbi z'embwa kubanga embwa yafuna obusungu nge buterekedde ebbanga olw'ebisage byeyitusibwako ng'ate yalina okukuuma ebintu bya mukama waayo omuyaayo guno kwolwo nkugamba olutalo lwali mu lusuku ne mu lujja wonna ebintu byonna ebyasigalao byali tebirinaku kubanga bitegekesebwa oba biddamu okutegekwa ku byayononeka bubi nnyo era tugenda okukakana olutalo lwo ngaomuyaayu tegulutonze gufiiriddemu kitegeeza ki nti yoseeri tibahabulwa lutabaisirwa mutabani wa kalekyezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta ataliiko nsibuko wadde entandikwa olugero nno lufundikira bulungi nnyo mu ngeri gyatutwalamu n'engeri gyatulabamu ntiyefudde omuyaayi ogugenda gulya buli kimu era ogugenda guteeka buli wamu engeri ogusasana kubeera era njagala muntaagingire omukulu ono yesoeri tibahabula lutabaisirwa mutabani wa kalekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe abeereko ku vidiyo eno njala muntaagingire omukulu charles peter mayiga wasanya kaloori abeereko mr alaje muntaagingire omukyala sara kagere mu luzungu bayita sara kafuutu abeereko omwami eyeyita munabateeka eyasoma katende abeereko njagala njagala kiwalabe malere yabeereko abantu bonna batambulirako ensonga z'okwonoona obuganda n'okukyayisa abaganda obuganda obwabwe mubayambe mubatagi balere ku vidiyo kubanjala bwa meseji yabwe ngende ngaobudde bukyali so emboozi y'omuyayu guno embwa kolola yeekwatakwata amavumbavumba n'ekwata omuyayu guno n'egutta ekivundwa nti bannayuganda buli nsibuko buli ntandikwa n'enkomerera uganda gyeri bwe tunensuulirayo gwa naggamba ngeri yakasibira embaale nti guno omuyayu gugende nga gutta buli nkoko gye gule nga gubba gutuuke n'okulya abo abasuubidde okuba nti bandibadde bakuuma ebintu by'abantu gatugambe ngaembwa zino you know? kitegeeza omuyayo guno ogugenda kumalawo ensi nga tetusituse nolwekyo embwa obuvumu bwe yalaga okusanyawo omuyaayu guno bwe buvumu bannayuganda bwe tulina okulaga twekwatire wamu tusobole okulwanyisa omuyaayu guno sewajjaayu oba omuyaayu guve mu gwanga gulekerawo kulya bannayuganda kubanga ogwefudde ekitalo gyobera mbu gwo tegulina gye gulaga so nno bwe nti obufundikidde ekigwaluji kyaleero akifunyemu amakulu era akitegedde kubira mu ngalo mukama ez'amaanyi omugambe nti ekigwaluji kyaleero nkifunyemu amakulu so nno njala tandika ne vidiyo ng'obudde bukyali kubanga katandika butandisi ekigwaluji kiwedde nkifundikidde ŋŋenze ku vidiyo entuufu nga ntandika vidiyo eno njagala ntegeeze omukulu yoseti bahabulo atabayisa mutano wa kalekyezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde ebikolwa byokola osasudde ensimbi nyingi nnyo okubuzaabuza bannayuganda mu nsi yonna gye bali n'okgezaako okulwana entalo zotasobola njala kugamba ekigambo kimu osibye muganda ffe segirinya muhammadi avundira essaawa zino eruzira oganye omuta okola buli kimu ekisoboka okula nga omalira obulamu bwa segirinya kino nkikugamba singa segirinya muhammadi atusibwako obulabe obutuuka ku ssa eryomujjako obulamu bwe n'azikirira ngenda ku exposinga bambegawo bonna be wawa omulimu ogwo ogututte segirinya mu kkomera n'okutuuka omuntu osaako obulabe obulabe omuliko essaawa zino okuwala ebizibu binaddako kubanga bwonyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi sigenda kkusaba nkugamba ekigambo kimu tasse girinya kuba toyagala exposing bantu bo abali mu opposition bokozesa emirimu gyokwonoona abaana babangi emirimu gyewatuma segirinya ngenda giexplaininga bulungi nnyo singa onoba totadde segirinya mu bbanga nga tetunatuuka ku krisimas obanga guno omwaka tegunaggwako ngenda kuba exposinga kubanga mbamanyi mission gye bawawa sente ze bawawa ani alimu okumirade segirinya kikye baali bagenda omukola nkugambye tasegenya nga twegala nkuexposing missioni gyewa abantu mu opposition abatulimu abatukolera buli kimu ate nga befuula nti bali mu opposition segirinya gwoyagala okutta musajja watu yavudde katonda yamanyiyo omutusa waali olwokuba nti gwe omuzannyo gweodudde ebbanga ngaobuzaabuza bannayuganda webuzaabuza ngaafukanaaba mukulu nkusaba segirinya muhammadi munnayuganda ateekeddwa okuba ng'alamulirwa amateeka n'okuba nti musibako emisango gy'ekisiru nkugambye nga toyagala mmale ku exposing abantu wakozesa omuzanyo okuteeka seginya mu kakodyo kano n'abalaki wabateekamu taseginya muhammad otherwise seginya muhammad bwatuusibwako obulamu butuuka omumugjako obulamu bwe ngenda ku exposinga neexposing abantu abali mu ddiiru ebyo muli mukigu wali omuwadde ogwamulemerera okukola nagana okulya mu nsi yolukwe nokulya mu kibiina kye kyanupa olukwe ngenda ku exposinga otherwise seginya yeetaaga okumutanga obudde bukyali kubanga omulimu gwe mwamuwa yagaana ogukola segirinya agana okulya mu nsi yolukwe n'okulya mu kulembeze robert kyagulanyi ssentamu olukwe naye nyina mwagala mukozesa ebintu byebimu nene nyina mwamuswazizza olwokuba nti mwaganye muwa omwana we ngaate mumaze omufukamiza mbwayogere musimanyi uh, president museveni we balinya okuta omwana wange mukulu yosef tabasiba mutabani wakalekezi nsanga bisiba muzeyizedde wewumuzeeko wewumuzeeko kati vidiyo etandise ekya segirinya nkugambye nkuwadde ebbanga omwaka guno nga tegunnaggwako segirinya bwogeza n'omutta ngenda ku exposing abambegawo mission gye wamu gye wali obawadde sente ze wali obawadde naki ekyavirako okusiba siginya kubanga tukimanyi wamusibako ogwe bijambiya ngaate abantu bo abali mu bijambiya bamanyikiddwa ntandise bwente kuba mayimba yiga kati atuuse ntandike evidiyo nga bwe nabadde nino gitandika olwaleero allright ntandise olwa ennaku z'omwezi ziri ttaano omwezi ogwe 12 omwaka 221 ebizibu bingi ebigenda mu uganda ebitamanyikiddwako era nga bikusifu nnyo olw'ensonga mugezaako nnyo okweka obujulizi n'okuba nti mubuzaabuza abantu nga mukozesa ensimbi n'okukozesa midiya zammwe ne bablogazi bammwe bemukozesa okubuzaabuza abantu nga bagamba nti obulimba bukeera naye amazima gatuuka ne wegakoma njala tegeeza obuganda bonna ne bannayuganda nti ensonga lwaki yoseritibahabulwa otaba isira mutami wa karekezi muzeyizedde ensanga bisiba ensi yaleeta ensonga lwaki alwana mayiro akenda akave mu uganda oba kave ku buganda ko akafule freeland nga gavumenti yeyina ettaka lino yinako obuvunanyizibwa oba obuyinza ensonga yino wano wammanga munnanga obutasoma buluma okuze era museveni akirabye bulungi nnyo ate okwefula nti omanyi nga tomanyi kiba kikyamu nnyo wosaana osaana ofuna omuntu akuyigiriza wetwogerera essaawa zino uganda ngaeggwanga liri mu kunyiga biwundu olwensonga nti ebyobugagga byabyo nebisinga obungi byawambibwa oba lyagatalo eggwanga lya china era ngono museveni akyebuzabuzanga afukaana aba nti gonna mazzi kumbe kuliko wakati w'amazzi n'omusulo ekisawe kyentebe mmye kyokka ng'ate ettaka lino kwetwogera ekisawe kino kwe litudde ettaka lino lya kika kya mamba limanyikiddwa bulungi nnyo naye museveni olwokuba nti abuzaabuza kimanyi nti ebintu bino yabiwaayo naye nga nebyapa byeyawa chinemu tebikkirizibwa mu mateeka era kimanyi nti buganda egenda kulwana ekisaawe kyentebe kitutte ku ttaka lya buganda ate erivunaanyizibwako ab'ekika kyemmamba we twogerera essaawa zino nti abatamanya ŋŋamba omuli omukulu kiwalabe male wepone mumpembe wasanya karoli charles peter mayiga bano ne badde bali mu kitongole e, bali mu buganda gavumenti nga bakajjadde nga bakasibira ebaale okuba nti babadde bakajjadde ku buli kimu nga bakitunze okukimalawo nabo bagenze okizuula nti amataka ge batunze okusinga obungi gonna gali ku mayiro akenda ate nga tebana kye basobola kukolako kubanga tebasobola gatunda gamalawo kubanga ebyapa oligino ebya buganda ebiriko mayiro akenda gyebiri gyebyaterekerwa era byo teri muntu asobola bikwata ku buli yagula ekyapa oba alina ekyapa nga kyapa mu buganda land board ngaoli mukungu wa gavumenti oba mubbali bbe mukimanye nti byemwagula byba byanswa era byebiba byanswa bimwatereka mwebale kkulaakula gyettaka lya buganda kubanga ettaka teririna mipiira terisenguka era luluba olwo ettaka lino lirikombawo wetwogerera ensonga ezimu lwaki museveni yeesibye ku mailoland gijjawo kikino mu ndagaano ze yakola ezaali mu lucyina ne sente zennyini zebaabawa twagala tumanye sente zino museveni waziteekawa ne babbi banno kubanga nekisawo kyini kimwaga kimuzimba kuseleze mwasaba ekisawo tekiriiwo kati basebo esente mwazitwala luddawa era ettaka limuwaayi muwawuli ajajjammwe kubanga musime twagala kubuuza mu uganda osibuka luddawa bwebanga buganda ekulumya omutwe mukulu osobola okweyongerayo mu kitundu kyonna ekya uganda kyoyagala nova mu buganda kubanga tewali akosibyewo mairo landi weringe kunyiza vaawo ogende wala kubanga banga omupangisa nti ennyumba za landiroodi bwaba azikooye agenda alapangisa ku nyumba za landiroodi endala ennungi kati ennyumba za buganda oba ettaka lya buganda bwebanga olikooye ngalikuwunyira ziizi mukulu oliwaddemba okukwatamu ebibyo nogenda mu kitundu ekirala ekya buganda oba noddira ddala wammwe ewanda kubanga teri yakuyitayo teri wadde yakkubira essimu kubanga wajira ku mugugu nga nsawo ya pamba gye batwala omufakitole okunyiga okugyamu ewuzi oba engoye ezinayambalwa ensonga enkulu neeno erwanyisa museveni okujja omu mayiro akenda lyerimu ku ttaka lyewa abachina mundagano nga asaba ensimbi yensonga lwaki alwana ettaka lino lidire gavumenti ali handling way over mba china ekyabadde takimanyi njagala kikutegeeza mu butongole nti ettaka lya mayiro akenda lyettaka yose tibahabulwa lutabaisirwa mutabano wa kalekezi nsanga bise muzeizedde lyeyawa abachina era nabano abakungu abali emmengo abaifula nti baagala obuganda bebamu ku bantu abali mu lukwe olw'okutunda ettaka lino oba n'okuwayo ebyapa mujjukira gye buvuddeko katono nti omumpembe ono yasenkana charles peter mayiga n'abawoba ebyapa n'ebyapa bino ne bakubuuza charles peter mayiga nekiwalabe male bwe mubanga mwaddizibwa ebyapa bino ettaka eryalina okuddizibwa bannyiriyo nga teririko ebibuuzoko kuli ettaka ly'amasaza kwe kuli ettaka ly'ebika kwe kuli ettaka ly'abalangira n'abambejja abafamiry ezimu ebyapa bino byabaweebwa temwanziramu kubanga tebiriiyo kitegeeza bwe bamala okubawo ebyapa bino emisana nga ensi eraba bwe mwatuuka ekira nembize nembuwa omumpembe kuno kwe yasinziira okuwaayo ettaka lino nga talina gwe yeebuzizaako naye bw'agenda okutunulamu okusoma ebyafaayo ng'ettaka lino lya mayiro akenda alina kumala ddijjawo alihandolinge bulungi aliwo abachina ensonga lwaki museveni alwana mayiro akenda ogijja okubanga ettaka lya mayiro akenda lyonna yaliwadde abachina ate nga lisangibwa mu buganda yensonga lwaki omwami ono alwana okuba nti ayagala okugjawo mayiro akenda noza mutegedde bulungi nnyo obuvo n'obuddo ensonga lwaki omwami ono alwana kubanga ettaka baaliwaayo dda mayiro akenda awo nno sijja kusukkawo okujjaku okgenda ku ku information oba ku mawulire amalaga enjagala obbawa ntandise bwe nti munnange ebbanga linamala nga ndi emabega ebitayimbwa emikono egitawera mpe muwemba ebintu bingi ebyatambula nga siriiwo naye wepo emu nasobola nga obifuna okuva mu bannamateeka bange naye mbisomako ne binkwasa ennaku nga sina kyakkola era we navangayo okudda mu kaduukulu kange ngasika jebananga bava mu nsi endala betwali tuli tuli tuli mu kasero yemu bambuuza nga ogenza osanyuse naye ate ng'ovuddeyo onyiize olw'ensonga ebintu bye nasomanga ku mpapula ebyandeetebwanga baloya bange ebifa mu ggwanga nga binyiiza bulungi nnyo ne nvaako waya nga n'enviiri zinkuukako naye nga sirina kyakukola kubanga omusibe takola disisioni omusibe alina kutula watudde nebamubulya ki ekyokuddako nga bwe nabagambye nti bwe nali nga mu kkobera muno mu nkomyo nalowoozanga nnyo ku ssaabasajja kabaka ronald muwenda mutebi w'okubiri n'omukulembeze wange robert kyagulanyi senta muwepole bannayuganda abatibwa obwemage nga abataliko bana abazaala kyannumanga nyo nekindumya obwongo era ebiseera ebimu banditeranga emmere nga saagala jirya ngebabuuza nti kiki jjukira nti nno abantu ebebansi baana abasinga obungi tebamanyi luzungu bamanyi luwalabu nnimi zeewaabwe kati ate ngaolutake nabo tebalumanyi nange olutake lwemmanyiwo lwamunguuba ngaebirevu bino bimbira bindekkalevu kange nga kimpa obuzibu bbanyo ndinagezangako bbanyonnyola era ne babitegeera bulungi nnyo ebintawanya mu bwongo ngaekintawanya wesiri empologoma wesiri empologoma nyiza ogitega obutw obulala wesiri empologoma nyiza ogikuba akasale wesiri empologoma asobola ogikozesa ensobi mu kino kyennyini era mu bintu bye ndalowoozanga ngaomuntu aliko empewo z'abajjajja be kyatuukirira bulungi nnyo lwali teluliwusa omumpembe kanoli charles peter mayiga wasanya n'akabinja kakamafiya abefula nti baganda nga temanyi wadde n'obulombolombo obukwatagana ku ngeri lwaki ssabasajja tategeddwa kukola emikolo gimu mu buganda ne bakola ensobi okumukozesa emikolo gino charles peter mayiga lwali teluliwusa n'atindigisa kabaka olugendo omujja mu lubiri lwe n'amuleeta mu masiro g'abassekabaka ag'abajjajja aba bawumulidde kasubi n'amulinnyisa eddaala nga bwamulaga nti amasiro gano alina okugateekako omukono gwoba okugasereka gaggwe bulungi nnyo nga wasanya kalo charles peter mayiga okimanyi bulungi nnyo obanga oli musajja muganda ngaera omanyi obulombolombo nene n'obwa buganda okimanyi nti ssabasajja tateekeddwa kulinnya ddaala lyonna eririko okulinnya va kugana amadaala g'omunju kubanga buli muntu alina amadaala g'alinnya naye obaopangisa muzibu kubirako eddaala naye amadaala amabajje ng'ate ogawunzise ku nju y'abajjajjaabe mubawumulidde ekyomuzizo ekyamaanyi kino kisobola n'okuviirako ssaabasajja kabaka okuseerera kubanga obulombolombo nennono tebumukkiriza kuwola mpaddaala kuteeka mikono gye ku kasubi akabajjajjaabe bebawummulira charles peter mayiga nakugamba nti wajja mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu odiringa n'abantu abakyamu kuba toli musajja muganda olina kyeyitize ng'edda eri obukadde olw'ensonga lwaki okola ensobi zino zonna lwakuba nti katonda awanikidde eh, eggulu lino okutali mpagi ne bajjajjaffe abasonyiwa olw'ensonga tebalaba ebigenda mu maaso mu buganda nga si bituufu ate nga n'omuntu gwe bandibadde babonereza ssabasajja kabaka yennyini bamulaba nti emikono misibe era n'eddoboozi sibe talina kyasobola kukola y'ensonga lwaki katonda akyamuwaddeyo olubu lw'obulamu nti bimumukozesa emizimu gyaffe egyabajjajjaffe gikyawumudde era gikyamukwatiddwako ekisa naye singa tubadde mubiri ebiseera nga kabaka alina obuyinza onaakola ensobi bwetyo nkulayirira muga katonda sabasajja kabaka yandibadde zembuyaga ezikunta ngaekimuvuddeko kiki kwe kuba nti eyayita katikkiro eyayita katikkiro charles peter mayiga yamutwala mu masiro g'abajjajjabe n'alinnya eddaala mbu asereke amasiro gano agasseeko emikono gye gasobole okuggwa eno nsobi semasobi era tegiddangamu newobanga ozzengayo wammwe rwanda oba etanzania tokolanga nsobi mu bwakabaka bewammwe okuddamu okukozesa kabaka wewammwe ensobi kabaka owaffe tasereka masiro gabajjajjabe era talinya ddaala ku kasubi akawumulidde mu bajjajjabe dyukopisa tokiddangamu awo no nvuddewo nyenze ku nsonga endala mukulu era lyali teriri busa gwekennyini wali mikolo ejijo ejo munjuyo era njagalo kuyozayo zokuba nti bukyango foka katikiro wakasobola okufumbisa okufumbiza bawala babiri ekikolwa ekyo uvunanizwa era yoga yoga we bali nyo bali ddala naye era mu bikolwa bino biwakola sijja kunenya kubanga tuli muganda ano obulombolombo nendo no tobumanyi nazzi kuno sezaala oba kitaawo omwana omuwala teyeetaba nga mu kwanjula kwa muwala we ng'aleese omwana obulenzi mu nju mhm. era sezaala talina waasobola kulabikirwako ng'anyeeya kugalirwa enjole ng'ayolekezza obwanga muwala we ku mukolo n'ayolekeza obwanga mukoddomi we ne boolekeza obwenyi nga basala amazina oba nga basala ddansi kino nno kiswaza mu bulombolombo nenono obwa buganda kubanga kiraga nti obuwanga bwaffe mutyo obwo ddo bumalawo sezaala ku mukolo gwa muwala wo notandika okuzina amazina ag'ekirogo ng'oyolekezza obwanga muwalawo n'oyolekezza obwanga mutabani wo n'omwolekeza obwanga ne mugattaganya obwanga ne mutandika okuzina ku mukolo kino n'ekikolwa kya buswavu nnyo mu buganda kubanga bino ebikolwa bye mabagulumeeru abatalina buwangwa na nnono so nga ate nabo balina obuwangwa n'ennonga bobba obwabwe so mukulu wa ssanjakalo charles peter mayiga otuletedde bizibu bingi nnyo Chofula neto uza fedeti ya sobra ziko ula nezija Orense wanganti Omoto ya ndiba deka tikilo Atikida Aolo naba ndiba deba kuhulu wa kempe uza fe Mutu mchamu aliwo Nganaike njini Ogulombo lombo neno Ntipu kwasa ganya pe uza fukubanga Subolo kolo bulonji Okole keza moko domiwo Obo kole keza motabani wo Gowademu wala wo Nomole keza obu anga notandika omunyenyeza amazina agalibe notandika omunyenyeza amazina notandika omunyenya amazina nonyenya ekiwato noseka nga bozina bwonyenyamu agalibe enjole si kirungi sebo era kimenya obulombolombo nennono ekyo njagadde kyekigambo kitegeere bulungi kubanga tomanyi ate nga toyagala kukkiriza ntomanyi wasanya kalooli byotamanyi obuuzangako naye otuswaza nnyo mukulu muwala otosobola muleka n'omwolekeza obwenyi ngoge olunaku lwagenda n'omwolekeza obwenyi ng'ozina naye tovudde oko ne mukoddomu n'omwolekeza obwenyi tekikola obwo bufumbo ki ekyobuwangwa kyo kisigala kya buwangwa n'ekyabino ebyensi kigala kya byansi nzinga bwenso senti abaana bano mbagaliza obufumbo bulungi kubanga okusalawo okwo kwali kwabwe okufuna abantu bagenda obezi bagenda okubira nabo kyabwe ekyo kikyo kyabwe sigenda kikwatako era nkugambye ensoose kwebaza okuba nti abaana bafuna obufumbo naye ate stiiru wakoleramu ensobi awo nno nvuddeo sigenda kulwawo nyenze ku kirala Njoli abala muno jibuvudde katono omumpe mbono wasanya Carlo Charles Peter Mayiga jenvuvudde ko nzizemba gamba lunyenti ettaka lya Buganda okuli amasaza embiri wepo n'amataka amakalu agatekebwawo agali bagabaganda abaliddawo gonda bazze bagatunda ngera amataka gano abagagula ba state ngekigendo kya bogagula ko kugula Buganda obusanyawo mu ngeri yonna esoboka ngale sede zenyini za muwa musolo era omuntu ono akolaga ne state house okuba nti batunda ettaka lino ye mukulu kiwanabe male charles peter mayiga katende mukyala sala kagere egomba yitenti yesala kafuutu omukyala ono yefudde mmo olw'ensonga nti alina obujja obwensikirano obuvudde ku nnyina kennyini olw'okuba nti ye kennyini omukyala ono si mwana wa ntumbwe za mugenzisa edward muteesa oba ssekabaka muteesa kati alina obujja olw'okuba nti nnyina yali awalaggana ne namasole azaala oba eyabutuza sabasajja kabaka lonadi mwena mutebu yokubiri yaddira obujja bwanyina n'abujja gye buvudde emyaka gyonna n'akyoka ng'abuleeta ku sabasajja kabaka yensonga lwaki akola ebikolo bino ebitasobola kukolebwa buli muntu yenna omukyalo ono okutunda ettaka lya buganda nga yigasi n'abaana bampembe kikolwa kya bujoozi nnyo era kya bulabe nnyo eri obuganda twali teruli busa wiiki eno yennyini gye tukuba amabega essaza lyennyini lyakyaddondo byenze mbagamba nti ndo lyazimbibwako akeedi n'ebisawo ne bitundibwa na buli kimu ne kitundibwa era nga likuma mumagye aga sfc lyaliterebusa kaggo kennyini n'ayita abantu be babatwala mu ssaza eryo mu disitulikiti yewakiso n'abagamba nemujje munkwasizeeko ku purojekiti zenjagala okukola ku kiku ttaka lino ndowooza ne kaggo olwo yali ayagala kulabisa mayiga n'akakiiko akafuga mmengo nti kituufu ettaka baaliwamba era lyatwalibwa magye okubazaayo ke mabega ennyo nabagamba nti ettaka lino lirimu omwami gwe bayita kafeero mutaasa oba mutaasa kafeero nagenda okunoonya ovo n'obuddo nga naye si mulambulukufu nnyo naye tujja kireka okubanga buli kimu tetujja kirambula nga bekirina okuba mutaasa kafeero ono gwe bakwasa eddimu okuyita mu geneti kembabazi omukyala eyeeyita omukyala omunyankole kumbi nmukyala mugwira munyalwanda eyajja okulombera mu uganda abatufutubaddeko ngaenvunza bwe tutubala mu kigere ekuyingira towulira wabula ogifulumya olina kufuna kikwanso oba mpiso ogifulumya nabo bebate bali omukyalo ono janet kembabazi yatwala ettaka lyekyaddondo era kwatadde amagye agabbawo aga sfc okuba nti beddiza ettaka lino nga bayita muwami mutasa kafeero mutasa kafeero nakolaga ne charles peter mayiga okutunda ettaka lino olwokuba nti ennaku z'omubbi zibeera 40 ate kizibu nnyo okutegeeza omubbi nti oli mubbi nakkiriza lwakuba nti mbadde mbalaga ebintu bino nga mulowooza omusajja ono banywa kumwengeze sinywa omwenge ndi mukalu nnyo naye wiikyeno gyetukubye mabega kaggo yayita abantu bakulembera nabagamba nemuje munkwasizeeko ku projekiti zenina okukola ku ttaka lino naye lwali tulibuusa amaje aga sfc negagaana abakulembeze bomuwakiso disitulikiti okujja okukwatisaako kaggo ku projekiti zalyayagala okukola ngaabagaana era kaggo kyamujja mu mbeera okutuuka okulangira ebitongole ebyokwerinda ne buganda land board okuba tefuddeeyo okujja kulambulula nsonga zino kino nno tekyaleka abantu bonna nga bali kyekimu lwakuba nti abantu abasinga obungi ekakagulo tebasobola kwogera nsonga zino wabula baali bakawufu ngaomususa okutegeera nti ettaka lino lyatundibwa ate nga bebuzabuza nga bafuka banaabakalero kyali sipita wasanya mayiga gwekenyi nti wavaayo wadde okukola akabonero basayini yonna etegeeza abaganda nti ettaka lino si ttunde wabula okajjadde emmengo mubusuuti obwawula ettaka lya buganda nokubuzaabuza abaganda nti otegeera kumbe oli muyaayi oba muyaayu wajjaayu ogwagija okumalawo obuganda ngenze mu maaso n'ekintu ekirala oba mukkowe eddala erya information endala abaganda mwenna ne bannayuganda mwenna abawangalya mu buganda njala bategeeza nti obuganda bukolebwa abantu bangi nnyo era nga abantu bano bawangalya mu buganda buli omu tumwagala nga bwe yeeyagala era tubakkirizamu okubeera muntu muli bantu bannaffe naye njala bategeeza nti ssaabasajja kabaka orand mwenda mutebi owokubiri emikono gy'emisibe n'eddoboozi ly'essibe ebintu byonyini ebimuli ebikolebwa mu mengo ebimu si bituufu era temubitwala nti bituufu bwe muli amayiga nga abakoodde ku musolo gwonna oba ku kintu kyonna temugenda mbeegayiridde nali nkyali emabegamitaimbanga sinafuluma nenfuna information era bwe nafuluma nenfuna information nga eddagala eryafrika bwe nali sinagenda mitala wamayanja nabagamba bwe nali sinagenda emikono gigitawemera ntungo mu kkomera nabagamba nti omumpembe yosenti bahabrotabaisira mutano wakaleka ezinsanga bisiba ensi yaleeta muzeyizedde yaddiranga nayawulamu eddagala ettuufu naliweereza mu e maserengeta ga uganda wabula eddagala nno abantu baayo baalyekengera bagana odikozesa era eddagala ino neriyitako naba nga akalombolombo kalina n'akakuku kalina ku baganda balina okugezesaako eddagala ino ddibagemesa nali nakafuluma nebantegeeza nti eddagala charles peter mayiga lyayitiddeko abantu ba buganda nabannauganda okgenda mubulanga emengo bagema eddagala lino lyaggwako era fu mujjukire eddagala lino erigema awa lituyita jabu eddagala lino munnange lirina kuteekebwa mu kitundu ekinyogoga oba litambulizibwa mu bintu ebinyogogo kuba nti libeera fresh eddagala lino lyayitako eddagala lino mayiga bamuwa orders okuweebwa eddagala lino ayite abaganda ne bannauganda bonna bwanga lya mu buganda bagende babageme bulungi nnyo olwokuba nti abaganda bakimanyi nti katikkiro wayogera ssaabasajja yabayogedde wiiki nti nakyo kikyamu si kituufu gye buvuddeko kukemabega abantu baagemwa era basinga obungi abasinga obungi baalugulamu akaba aba baalusulamu akaba wetwongerera essaawa zino okugema okwalyo li sentele kwonna buli yafuna empiso eya covid buli yafuna empiso eya jaabu kuba sijja kyogera kiri ekigambo munnange wetwalira eddagala effu eryayitako era bwe kiba kisoboka weesalira amagezi ng'obudde bukyali mu kkowe lyerimu ngenda bbawo amawulire amalala gengenda okugjako mu maaso bebategeeze nti waliwo n'omutendera omulala ogujja ogw'eddagala erimu ogugenda okubayisa mu gye bebakola ekigambo kyekimu so mayiga charles peter wasanya njagala oveeyo obulire obuganda ndi bannayuganda bonna olunaku lwewateekawo okugemesa bannayuganda ennaku bazaali satu enzingu satu njagala obulire bannayuganda ngaoli musajja mukatuli eyejjusa eddagala liwakuba bannayuganda ali yalikuwa era walijjawaku odazaani eddagala lyali ffu lyava maserengeta gaabo ga uganda kubanga bo balizira nelituuka okuexpiringa nebakuyita oliteeke bulanga emengo oyite abantu bakabaka nabantu bannauganda mubakuba eddagala effu ngaekigendera kyamu mukimanyi kukendeeza bannauganda nakendeeza mwana wa nambi ate banange siba nenya naye temuwulira nenze mumaaso nasose kulandagga naye ate ka nsooke empisawo obubaka buno era njagala kyaliswasanya kalodi kyali pita mayiga obereko mutwe obereko kuno ensobi nyingi zokoze eziviriddeko obuganda ebintu bingi nnyo nga luli bwe nateekayo ku mukutu gwange nga ntegeeza abantu abangoberera ne bannayuganda mwenna nti obuganda bwali bufiiriddwa nga nabasole aseeredde naye okuseerera kwa namasole kulimu ebintu bingi nnyo era njala otwala omukisa guno okuddamu okubategeeza n'okubikira obuganda wadde sinze enteekeddwa nenze mulimu gwange nganza omuntu kubanga ndi muganda asobole okubuulira abantu ne mutegeera gusinze ayi ssabasajja kabaka ronald mwena mutebi owokubiri okuviirwako maama wo namasole nagawa siwoza eyaseeredde muwiki eno yennyini mukama amuwa ekiwumulo ekyemirembe naye bubuufu bwe bumu njala tegeeza abaganda n'obuganda nti omusajja afumbeomusajja ah, eyetuziza ku bwakatikkiro charles peter mayiga obulombolombo nene nolwokuba ntabumanyisi musajja muganda akoze ebintu bingi nnyo ebigenda otuviirako obulabu obwamaanyi nnyo mu luli olulangira wepo ne muffe abaganda wetwogerera obutamanya bwamayiga butamanya bulombolombo na nnono mayiga tabikangako ku namasole mu butongole ne namasole eyaseerera luli eyasooka okuseerera luli era naye teyayambika mu buganda nga bwe tulina omubika mu butongole charles carol wasanya charles peter maiga mr arage njagala kutegeeza otegeere obulombolombo nennono obuyitibwamu okubikira obuganda n'okubikira ssaabasajja nti namasole aseeredde mu buganda obwaffe obwedda namasole bw'abanga aseeredde emikolo n'obulombolombo n'embika gye bamubikamu bw okutegeeza ssaabasajja mu butongole yeeno maiga gy'ataakola era kitegeere kiteeberezebwa nti ebizibu obuganda busanze mu lulo olulangira wepo ne mulyo oluvamu bannabasole lwekuba nti obulombolombo bulina okuyitibwamu okugema okugema oba okuziyiza emitawano gyonna egyandibadde gigwa mu lulyo olwo tegikolebwa olwokuba nti charles peter mayiga tamanyi bulombolombo yakajjalidde mu bwakatikkiro namasole oba asaledde bamubika batya oba bategeeza batya obuganda bwepo n'okutegeeza empologoma etudde ku nnamulondo mayiga wuliriza bulungi nnyo era otegeere engeri gye babikiramu obuganda kubanga gokujja ku social media kuwenyi bw'ekitabo oba n'okujja ku tv za za uganda n'otangirira nti namasolo aseredde sebo okwo kwe kusembayo naye nga okubika okutuufu oba okutegeeza nti namasolo aseredde kwe kuno okutuufu kubalina okutegeezamu mutanda n'okutegeezaamu abaganda nti namasole aseredde babika batya era kyotakolangako era ekitawanja olulyo oluvamu bannamasole ekitawanja olulyo olulangira kyekino wano wammanga edda tolaba eki nti mumutunze ebintu bya buganda okubimalawo omuli embiri omuli amasiro n'omuli ensaka abakungu mwe babeeranga wepo n'abantu basekinnoomu okuba nti mwe bafuniranga obubaka obw'enjawulo nazzi kuno namasole bwe yabanga aseeredde teyabikibwanga buli muntu asanze nti yabika namasole dda tekikkirizibwa namasole bwe yaseereranga yabikibwanga nti nazzi kuno namasole bwe yaseereranga namasole yabikibwanga omuntu ateekeddwa okumubika mu bulombolombo n'ennono si buli muntu yavuwanga eri yajjanga n'asobola okubika namasole nedda tekikkirizibwanga oba tekyakkirizibwanga namasole yabikibwanga omutaka ow'ekika kyembwa mutasingwa mutasingwa ono yakulya ekika kyembwa yabikira oba yategeeza obuganda nti namasole ate akoze ki aseeredde mu kubika kuno wabeerawo okubika okw'enjawulo kwekuluwa nti omutaka mutasingwa akuba engoma bbiri ez'obuwangwa ezatekebwawo okubikira obuganda kubanga eryo abantu abalina okuwulira engoma zino nga zivuze bwebafunire obubaka obutegeeza nti waliwo ekyamu ekiri mu ki ekiri mu lubiri namasole mwaba awangaalira engoma zino ebbiri ezikubibwa mutasingwa ono zezitegeeza omutaka kasujjulubinga era ye oluwulira engoma zino nga zivuga wategerera nti ennamusa etuuse ku nyooge namasole aseeredde bwe tuvaawo nga omutaka kasujjulubinga amaze okuwulira engoma zino kubanga engoma zino zikubibwa mutasingwa ye kennyini ngaomuntu yazikuba engoma zibeera bbiri kuliko engoma gye bayita okuzaala kuzibu neŋoma eyitibwa kulebera engoma esooka okkubwa bagiyita kuleberwa engoma eddako okkubibwa bagiyita kuzaala kuzibu engoma zina ebbiri mutasinga bwazikuba abali okwetolola olubi lwa namasole waabeera bafuna obubaka buno era nga n'omutaka kasujulubi nga bwaziwulira wategerera nti eyatwalula esiridde namasole aseeredde wano nno omutaka kasujulubi nga wabiteramu engatto n'ayolekera olubiri ssaabasajja kabaka gyawangaalira n'amutegeeza mu butongole nti namasole aseeredde si buli omu gyava ajja abikire omutanda ti namasole aseeredde no kikyamu olw'ensonga nti bwe tulaba obulombolombo nenono obwedda mu myaka egyabajjajjaffe nti saabasajja kabaka tebamala gamubikira olw'ensonga nti ojja mubikira alagire basajja be abamuli okumpi sina kindi bakuyiseemu effumu oba bakujje mu bulamu bwensi eno olw'ensonga nti ye kennyini aba amanyi obulombolombo nenno obulina okuyitibwamu okubika oba okumutegeeza nti nyina aseeredde nga bwe kiri mu bulombolombo obwaffe obw'abantu ba bulijjo nga ffe baatukoze baatugambanga nti bakutuma okubikira omuntu sooka omale okutuuka muntu osooka omale okutuuka omuntu waali omale okwetegereza mbeera akimwali oyinza osanga musajja atuba mukazi wattu ng'ali ku muti waggulu anoga ffene oba wanula ffene oba ali ku ddaala asereka nnyumba n'omugamba nti owaayo wategedde nti mwana we afudde emmotoka emusse oba mwana we bamusse oba mukyala we afudde omuntu ono gwobabikidde mu ngeri ye asobola okuwanuka ku muti ogwo ne yeekuba wansi nenaafuuka omulambo gwokubiri yensonga lwaki lwatugambanga nti bw'ogenda ngaokubikira omuntu osooka nga kumanya omuntu ono musanze mu mbeera ki olyoka omutuuseko obubaka bw'okufiirwa oba olyoka omubikire bwe kityo bwe kiri ne mukalombolombo kano akokubikira obuganda oba okutegeeza ssaabasajja kabaka nti nabasola aseredde Charles Peter Mayiga toyira lukusa lulanga obalubika obalukibikira buganda ndikabaka ndi nabasola aseredde omutaka mutasingwa yabikira buganda ngaakuba engoma bbiri zembategezeza waggulu engoma zino bazi engoma zino wazikuba omutaka sijulu binga azulira bulungi nnyo kenyini oluzibulira tabuuza kiddako abinyika mu nsuwa n'agenda n'ategeeza omulangira abali ku nnamulondo ssaabasajja kabaka abaatuddeko nti munnange bizze bubi omumbe ebizza bubi ah, namasole aseeredde awo nno ssaabasajja kabaka abaafunye okutegeezebwa mu butongole nti nno namasole aseeredde naye mukulu charles peter kaloli wasaanya ebintu biro byonna olimu ebbikola era nga ne namasole yasooka okuseerera mu rigimu yo tewamubika bulungi era kyandibanga olira olulangira limu obuzibu nnyo nti lumu obuzibu nti gwe kennyini olemedde otukiza obuvunaanyizibwa olwokuba ntomanyi nnono omutaka wokubiri nno akwatibwako okubika era okutegeeza obuganda nti nabasolo aseeredde ye mutaka omugirinya omutaka omugirinya ono bw'amala okutegeezebwa nti nabasole aseeredde omutaka omugirinya ono ow'ekika kyengo aleeta omuwala embeerera nalubowa nalubowa ono bw'aleetebwa yasooka okkuma oba yasooka okutema omulango ogusooka va omwange ogutegeeza nti namasole aseeredde omulanga guno ogw'omwana omuto embeerera nalubowa eyeddira engo aleeteddwa jjajjaawe omugirinya eyeddira ekika kyengo yaleetebwa mu kusooka n'atema omulanga ogusooka awo buli omu n'alyoka afuna engeri gyeyeekwekamu oba engeri gyatandika okunyolwamu wamu naabo naye buno bonna obulombolombo olwokuba nti bansanga bisiba bali emmengo tebakyasobola ttukiriza bulombolombo buno yensonga lwaki emizimu emisambo obulombolombo nenno obutandisa okufuukira obuganda nokuba terikyaga tusobola kwegekaluba nti abatukiikira essaa zino bonna bafu so nno oyo omutaka owokubiri bwamala okukola omukolo ogwo ate era omutaka ono omugirinya akulira ekika kyekyengo oba asibuka mu kika kyengo ono nno era yagendera ddala n'atema evuunike erisookera ddala mu kifo webagenda okutereka oba okugalamiza okugalamiza namasolo ono yatema evuunike erisooka gye mwandiise entaana yatema evuunike erisooka balyoka abalaba gye batekeke enkumbi zaabwe oba okuteekako obusimu bwabwe okusima entaana eno bagenda okutereka namasole wa buganda abaseeredde ne bamuziika mukulu charles peter mayiga wasanya kaloli njagala ombuulire ku bulombolombo bonna bonna bonna buno kalombolombo ki bukyanga namasole asooka eyaseereera wabikira obuganda tewabubikira kwono kenyini tewababikidde buganda wagenze ku social media ku bwenyi bwekitabo ngaoteekayo emboozi ze ezitawoomerwa malwa nakuulira awulira notandika okwogera nti namasolo aseeredde entegeeza obuganda namasolo aseeredde tugenze mu maaso kati wano wali okulya nokukomba essowaani akatambi katandise kansubire nti wasanja kalori charles peter mayiga kwoli njala muntagingire omwami katende oba katende john wa ebons njala muntagingire kiwalabye male charles peter mayiga wasanya n'omukyala sara kagere obanze gwempita sara kafuutu kubanga nagaana okukuwa ekitiibwa oli nsobole tosobola kubanga otunda obuganda n'okujolonga empologoma ya buganda n'okwagala ogijja ogijjako obulamu bwayo mulwokuba mwagala ebintu byokiyita mu lujja ng'ate ebintu bino temwabikolerera simanyi lwaki ebintu byabafu byowoomera nnyo okusinga byemwekoledde charles peter mayiga nakugamba buli woolaga nakuteekako drowni zange ezikugoberera gwoyinza okulooza ti bwe nagenda mu kkomera nali ngenze neebase ne nali nempewo zange nempewo za buganda nga zingobera zankuuma kuno kwe kuli emirange ejja kuba nayuganda bonna mu nsi yonna okuba nti gyantaasa wekenyini baŋŋamba nti wacakala nnyo era nokimezanga wacakala nnyo n'otuuka okuba nti weeyisanga wakagatta akamu n'otuuka n'okuba nti wagabula ekijiro ky'amaanyi nnyo olw'okukwatibwa kwange mukulu njagala kutegeeza nti ennaku tezikya bbiri n'olwo lujja tosekerera nnaku yakuba neyondese eyambala njala kutegeeza ku nnaku olwokutaano gye wali era ne bwagenda okukola mbitegeeza obuganda n'abaganda ne bannayuganda bonna ntandise bwe nti ku nnaku olwokutaano essaawa zaali 215 ezakawungeezi mu uganda charles peter mayiga wawebwa ebbaluwa ekuyita mu state house entebe we paul ne john katende saara kafuuti kumweta saara kagere n'omukulu kiwalabye male n'abantu abalala bagenderako ne muyitibwa mu state house entebe okugenda okusinkana omumpembe yosete bahabula otapasira mutano wakarekezi kambadiremu amannya gano kwaliko omukyala sara kagere gwe mpita sara kafuutu kiwalabye male john katende samu mayanja oneyita minisita w'ettaka kyokka nga nagenda okunoonyereza nga lekubijja byewataweza kuwadde abagenzi abana kuliko abagenzi basatu era naye musajja si muganda musajja nampa wengwa alingira mukama we yosefu tabasa mutano wakalekezi nsanga bisiroze izedde ensi yaleeta nemusinkana museveni kolunaku olwokutaano ku ssaawa zaali bbiri ndakika kumi na ttaano mwali baakumusinkana ng'obudde bukyala olwokuba nti yosefu tabasa mutano wakalekezi gwe mmanyi nti andaba essaawa zino walina minisita w'ensonga zamwanga ageebweru okuva mu ggwanga eryangola eyakutwalira obudde bungi nnyo nga tonna meetinga bantu bano njagala ewakani nti minisita wangola teyali mu state house awo entebe ngoyina mission ezomutumyeko kubanga oira eggwanga lyangola walikozesaako ko okunegotiatinga extra dictionary yange okuvaano mutaka okundeta uganda wakolagana angola ley unfortunately ebyagaana kubana information yina njiina wagezaako nnyo okulagana amaga africa ogezaako kuba nti gwogera ne gavumenti ya wano simayi banziza ekampala ne bakulaga nti youare useless ng'omukulembeze wa russia bwe yakulagana akukeneka mbusimayi tosupplying ebima ku credit who the hell are you if you don't have money you're destroying our country just vacate our country and go back to your you where you belong you are not a ugandan first and foremost you are killing innocent ugandans you are terrorizing africa you are terrorizing eastern central africa now you went on and waged a war in, in, in congo for what use on whose benefit the parliament doesn't know nobody knows you are you are both you are obstructing we are obstructing the media from getting the information because we know there is no adf adf it's you calling it's you Everything concerned military. It's you, no one else. So stop fooling Ugandans. That gentleman, the minister, of, the minister of Angola, he was there in the office, in the state house with you. Then after, you invited Charles Peter Maiga at exactly 8, 15, 8, 8 p.m. And these, the, these are the issues he discussed in the state house in Tebe. Charles Peter Maiga njagala otule bulungi omanyenti gobuli chokola chonna mbankula era nakuga nti njaku jambulange mmengo mbi mikusande mko exposing. Mabuli de bulungi nyo abantu abagenda ku lokutano ku sawa bidda chika 15 mwali mazo ku sinkala mu 7. Mu bintu ebyatesebwa ko mu meeting geyo mu mwali ekintu cha Milo Land. Era ne mukiriziganya runye ngaba bi abatamanyi nsibuko ya bintu bimugaba temukkiriziganya nti mugenda kukwatizaamu mugenda kukwatizaamu n'omumpembe yeseyo tabasira mutano wa kale kyezinsanga bisi b'ensi yaleeta muzeyizedde mugjewo ettaka lya mayiro era nga mugenda kukolera wamu n'omwami gwe bayita sam mayanja era nga buli omu wamusuubiza akawumbi k'ensimbi bweddu okkaba wanga bakutuukiriza omulimu guno mu kuvaayo mu woofiisi zo oba mu nyumba gyoyiteiyo nga tena obukulembezesibwo buli omu yavaayo n'ensimbi ezaali tezimanyikiddwa muwendo nga banyuse bagende bakola emirimu gyabwe so kuntalikwayo kintu kyonna kyonna entandikwa ya meeting eno yali yattaka lya mailo ngo bakkiriziganyiza bano bonna bonna bagenda tandika okukola okuyeekera n'okugjawo buli kimu kyonna buganda kyerina okifula nti tekikyalina mugaso njagala ewakale mwawasanya nti kaloli ku lwokutaano ku sabinda kika 15 wali mu state house nve ku intaneti kuno bwoba oyagala fute gyale nsobola n'okukubira olwa twakwata chief justice ngayingire nti oba oyagala fute gwe naggamba nja kukuswaza oba oyagala fute ginsobola omuleeta ng'oyingira mu state house entebe kulwokutaano saa bbiri dakika kumi na ttaano eyo ensonga esooka ensonga gye mwateesaako wiiki ejja charles peter mayiga wawereddwa obuyinza oba wawereddwa olukusa okuba nti oyongera nnyo amaanyi okutegeeza abannayuganda n'abaganda okwettanira nnyo okufuna empiso ey'ekirwadde kimumamawuggwe era nga waweereddwa ssente ezigenda okukola omulimu guno ng'oyita ku social media oyita ku radio ne tv ng'okubiriza abantu ba uganda n'abaganda okwongera okujufuna empiso zino ez'okwegemesa naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti eddagala lyonna eriri mu uganda fu ng'omukulembeze eyeetebeka ku ntebe okuba nti afuga eggwanga lino jjukira gye buvudde katuno era wakola ekintu kye kimu n'olanga ku tv abantu ba katonda ne bajja buku baba manji sabasajja abayogedde kumbe bali kumumpe bwasanja kalori cha speed mayiga bali commission yekendeza abantu nga nekigendererwa kyeyo kyennyini ekyokendeza namba y'omuntu kyabayagala nababuulira nti omusajja ono alina enzita y'abantu gye tuyita scientific genocide gye mutamanyi bw'akulema okukuba ebyasi ajja kuwa obutwa bw'akulema okukuwa obutwa ajja kuyita mu ngeri yonna esoboka asobole okukuggyawo so nno omwami ono bamuwadde omulumu ogwokubiri ogwokuba nti agenda kukubisemwewunya nga atandise okugamba nti bannaye bannayuganda mugende musobole okwegemesa muwone ekirwadde kirumemawugwe naye kiri gyoli munnayuganda okugenda obutagenda kiri gyoli kino kidda ku ggwe kiri gyoli munnayuganda okugenda obutagenda sikugaana naye nze nkugamba embuulire tefa yonna oliwadde mbaogenda okufuna empisa eyo oba oli waddembo okusigala yoyala kubanga obulamu bwo si bwange nze nkugambye wulira byenkugambye oba birekewo bikugambye kiri gyoli kubanga ekikulu musoma amawulire ebigenda mu maaso mubiraba buli kimu kirabaga bwekitambula so nno gwe gwomulimu ogwokubiri omulimu ogwokusatu mayiga wabeeredde omulimu ogwokusatu okugezaako ennyo okulaba nti okubiriza bamemba ba paliamenti bonna abasibuka mu buganda okuba nti obakubiriza okuba nti badda emabega w'ekiteeso ekinaba kireeteddwa mu setteeserezo w'eggwanga kyetuyita paaliamenti singa ekiteeso ekinaba kizze ku lwaliro lwa paaliamenti okuteesebwako oba okuyisibwawo ekiteeso kyekiriwa kyetuyita ekyokuggyawo ettaka lya buganda erya mayiro akenda twe amu lyetuyita erya mayiro landi nkiddamu wasanya kalori omulimu gwokusatu gwakuwereddwa waweereddwa omulimu ogw'okusinkana sekinoomu oba obakuŋŋaanya bonna abakiise mu paliamenti mu bitundu byonna ebya buganda obasinkane nga bwotera okukola bwewasinkana mu kyama nobawa ensimbi basirike baleme kwogera kintu kyonna sirakindi aba mubatandika okukola ebikolobero ku bantu baabwe benyini bebakiikirira tulina ekizibu kimu midiya oba radio telefayina tivizona mu uganda zibawo amawulire amafu kyekisoka ekyokubiri museveni tayagalangako munnauganda tamwagalangako kubanga akimanyi mmwe buzibu eriye kati kino kiddamu omukulu ono omulimu ogwamuwereddwa kwekuddira bamp bonna ba buganda abasinkane sekinomusina kindi bonna abateeke mu kattu abagambe nti nina mission abcd era sentensi lina ekiteeso kino bekinaba kize buli omu alonde ngaalonda ku saidi ya museven basobole okugjawo mairoland kale kansooke mbategeeze bakulu kyetuyita ettaka lya mairoland ye kabaka wa buganda kubanga lyakuuma ewatali ttaka kabaka taliiwo ewatali ttaka obuganda tebukola ki obuganda tebuliiwo mugende empola nga bakubira esimu sinkane wasanya ku bintu byettaka naddala mwe babe mpe basangibwa mu buganda and let, let me put this, this statement in english this message goes direct to all member of parliament in uganda please there are so many uh, uh, catastrophes uh, the atrostrophies which you've committed previously But if it comes on Buganda issues, and mainly on Maryland issue, please don't be attempted to discuss that issue on the parliament floor because it might cause problems to you. We've been so keen to each and every one. Each area of Uganda owns their own land. according to the constitution. And the central part of the country, that is Buganda, we own Milo land. And that Milo land means a lot to the Buganda kingdom and the Buganda in particular, in general, and to all Ugandans who reside in Buganda, that is in central. So if you dare be blind to discuss or to abolish Milo land in Buganda, you might think that you are going to be in the right position to decide, but please don't mess up. We the Baganda, our life means land. All land means life to us. That's why we invite you, or that's why we invite each and every Ugandan from where they come from to settle in Uganda, which is not the same for other parts of Uganda. So please, when Museven is trying to tackle that issue of Milo Land, be very careful. Don't joke with the Uganda land and don't joke with Milo Land. It might cause problems. It might cause problems because in Uganda, Kabaka is there to protect Baganda and to protect the 9,000 mile lands of Uganda. which is already which is already which is already situated or which is already in the constitution of Uganda. So if you dare be bribed by Museveni to abolish or to discuss that issue, be, be, be very careful with that issue and stay warned. And this message go direct to Museveni. Mukulu bakuwa tebaku ate tebakubulira tojja kudduka kuyita wosula Kati sokira dala. Wajja tulina kyolina. Nga tosobola na kwambala ngatto. Buli kimu okifunye. Bagamba ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Kiki ekikuyinula mukulu otandika okukwata w'otalina kukwata. Ebintu bingi nnyo by'okutteko. Naye ettaka lya Buganda olitakolingana ojja kufuna ekintu ky'otamanyi kufuna. Ky'otajja kulowooza kifuna mu bulamu bwo. Wano. Ettaka lya Buganda mayiro akeera litegeeza Baganda litegeeza Kabaka. ekyo njagala okitegere bulungi nnyo ate ebyafa ebiddiriŋŋana si gwe asoosa okwagala okukola ekigambo ekyo oba teyakyagalako amini yakyagalako n'abalala kati gwe okwasaganyiza ebintu bingi mukulu nga bwe tugamba nti owemputu oba owempaka akunaba mirundi esatu ndowooza oli mumulimu gwe ogusembayo okunama ate kansubire tukunamira baana bo nabazzukulu mu myaka gyo kansubire tukunamira baana bo nabazzukulu right now as you speak you in congo ogezaako kukola ki ogezaako olaga abantu olinayo olutalo olwane ekinaava eh, mu yebirako ojja kiwulira okwasaganyiza ebintu bingi nekigambo kyettaka kyesonyiwa ekyekongo kyo nkujjukiza katono nyo emabega nti idi amin dada bwe yagenda etanzaniya ogirumba ekyavaamu etanzaniya yakimanya yasibira saudi arabia egyali gyeyebase naawe ogenze kongo okuyikiriza abakongo nokukola buli kimu kyokoze nekinava ekongo oba ekinava esudan oba ekinava erwanda ekinava ewantu wonna tojja kitegera ekyokugamba okwasaganyiza ebintu bingi ewankubadde oga nti gosinga okutegera which is good kubanga okutegera gubagabagama magezi ate amagezi gabagamutwe so si mugejjo nze nsuubira otuuse okubanga naawe otulabako ne mutulabako kintu ekiyitibwa ettaka kyesonyiwe esawa zino ndaba kutimba kutimba nnonjogera ne waliwo bintu byesijja kuteesaako one ekintu ekiyitibwa okusanya empologoma ya buganda kyekisooka ekyakabaka ekintu ekiyitibwa ekyokujja omumayiro akenda nekyokujja olubat kyagulanyi sentamu ebyo mairoland saabasajja kabaka olubat kyagulanyi sentamu ebintu ebyo ekimu kube bwe kituukangawo oyinza obutaddamu kundaba nga nkola live nakugamba olimpulirirawo mu state house obeer wakitula ate sinze nzekka abantu bangi obugonvu bwobulujegere bwe bugumu bwalwo gwe bwotuula awo n'okajjala mu ntebe yo doyita hmm? abantu idiots remember one, one time you were called idiot too so you are with your family enjoying life by trying to to, to, to destabilize the nation but soon or later you might face but in kubuli de ekintu ekitwe ekyettaka my land sabasajja kabaka ni radi kyagulanyi sinaba bantu aba ebintu ebi bisatu ojja kgenda nga nabwe gisimufungize ekyo nkikubuulira diyukopisa nkugambye ku bintu ebisatu ebyo okolaki okoona okolako ekimu obulamu bwakyagulanyi obulamu bwa kabaka ne mailo landi ku bintu bisatu koona ogezaako ekintu kimu abantu amujja tujja tulamu kuddamu kutula bakula ivu kuno ojja tubulya buulizi nga tuli awo ate kati kankubulya kino kyotamanyi seven si buli lubobe lwa buugi nti ebeera mpolwe nkiddamu si buli lubi lwa buugi nti ebeera mpolwe olubi wobuugi lwe lwekuba njala basomesa mwenna mwali munyweddeko obuugi ku masomero oba waka bakusenera obuugi obuugi buno bwayitawo eddakiika bbiri nga tonda bunywa bukwata olubi kungulu kuno kati bw'olaba olubiri luno ku buugi kuno obuugi buuzi ng'oleeta emmwanga ogikubako obuugi buno ogenda okuyingiza olubi buno duyingiza mukama bwoti kumba oli ku lwegere obusinga ojja buwandula buwanduzi eyo buli mwana omuntu kyali kimutuuseko n'omuntu omukulu ng'owandudde ekintu nga kikwokyeza museveni kyozannyirako As we speak right now, you are killing Ugandans, you are torturing Ugandans, but they are quiet. Because they are still giving you chance and they are still watching you. But it's the same story. But the day when they wake up, it won't be easy for you, including your family and the entire family of yours. Kowechange korotia na yesibu lulubu wabuji ntiebera mpolwe. Aba nyobuji mochimanyi. nti obuugi buwola kungulu wano leya esooka naye bwobuteekako mwe bugenda kwokyo jja buwandula be bannayuganda obalabanga abasiru obalabanga abataliiwo naye muganda wange ovanga ku muntu asiise teyejjusa ŋenda kukuwa ekizambo endala kuba kati kuwadde lubi lwawe kikankuwa ekisampe nanga ngenda ku information endala buli muntu oli musajja mufumbo jeneti anoba buli naku enkya neggulongo omukoze ebikolobero ovanga ku muntu gwobadde nga omuwasa nomuteeka mu makaago nomukola ekikubiro nakusiriikirira ovanga ku mukazi gwowasiza nomuteeka ewaka nomulabirira nomukola ekikubiro nakomawo waka omukazi nga yategedde wayenze n'okuba obulungi nakukulisa nakugjako ensawo nakutera amazzi agokya nakuwa kyayi nakuwa buli kimu naye ngaokimanyi ekitegedde yakuterere handed ebiseera ebisinga tosobola nakulya bintu ebyo ebiseera n'ekiro bwotuka nembuliroza bivamukwatako ekivaamu bwogenda okula omukazi atakunyega nti wayenze nga yakuterere handed gwe kennyini obeera fost okumubuuza nayenze naye nga tolina kyoŋŋamba if not so gwe kennyini oyinza okukwatamu byonodduka mu nju kubanga yo omukazi akulaga She doesn't care. Those are the Ugandans right now. They are watching you. Not because they don't understand, but they understand. Bulichimu chiyingidemu, bulichimu chiyingidemu, amataka munga tuwa na muta abantu, abantu abatanya, mubata leba na Uganda kankuguli de. Oruna kuleba na situka. Toja kutekinzi nkuguli, nankuwa deki zampo bili. Orubu, sivu liruwa buji, ntevela mpolwe. Nomu kazo kukwato, nomu kazo kukwato, nomu kazo kukwato, msajabili hali ninga ya yenzi. nadde waka nakukolera buli kyoyagala n'ekiwojjolo n'akuwa gwe kenyira tba hmm, oh, omukazi ono ayagala kunzi tayagala kumpa bupasitoleki gwe kenyini weefuusinga nogakangamba omukazi ono munange kituufu nayenzi naye kiki oyagala kunzita kati bebannauganda diyu copy gweobalabanga abali batodde eh, tomanyi nkoba olya munange anaamini ba tebamugamba nobo tebamugamba nga looza asanga naye ojja kijjamu enjawulo nze nkubuulira banyigirize nnyo banyigirize nnyo ekyo nno sijja kkirwako kaŋŋende ku kirala ojja kitegeera naye nga bba abakazi bakitegedde abasajja bakimanyi omusajja okukwata red handed nga olina omusajja oba olina omukazi n'akusirikira mm. n'asanyuka bulungi nnyo nakulisaayo n'akuwa n'amazzi agookya n'onaaba nemmere n'agikozaga e eh, yantereddemu obutwa omukazi ono sitoriki okitegeera ekiwojjolo n'akuwa bulungi nnyo n'okalakata ekiwojjolo naye baaba weke nyinda nakufuka mm. mm. mkazi ono yategede na history uganda is the another the one behind killing people gwotega bomu gwota abaana gwobba amataka gwokola ki sente zekisawa zibba buli kimu wakibba naye basirizaga mm. okay, no problem continue beba tebakola continue those are the ugandans whom you don't know right now bakutu they are watching you you think they are stupid ogenze osapotonyize paliament olwesi no anita, um, um, anita, anita mongi galfrend wogo wujja ekiwojjolo naye yereganga kasawo kakweta akakamule yereganga kasawo kakweta akakamule ali awo yasinga amaanyi kati yasinga okwogera mama anita amongi let me tell you this with the time youare going to become useless because the public now is watching you Just pick a leaf from the former vice president, Specious Awandadakas, where, where she is right now. Just pick a leaf. She was very powerful like you right now, but just pick a leaf from her. She was there, very powerful like you. She was a vice president. She was used and done by M7. The same thing what now is happening to you. You are so powerful. You are influencing each and everyone because you have money at your disposal. So be very careful, Madam Anita Mong. I know you deep. But you are joking with Ugandans. But they know. They know who, who the hell are you. Bama inche mokora. Muwa mbaba. Never to know the but they are there. Hmm. Okay. Continue. Bivate wagamba. Bakutu maka. Continue. Hao mfuda ungeza kuchila. Kwa sagra baru isanyo. Okay. Oh. Okay. Ensonga. Eza kutu mstate house maiga. Zezo. Zezo. nzivuddeko bafalansa temukitwala ngaekyo mba mutegedde bulungi nnyo kati ngenze mumaaso okay Uh, njala kusaba message eno uh, sabasajja kabaka lnalimwenamutebyokubiri kansubire nti akatambi kano kanakutukako noba gyoli omuntu yenna nabaliranye sabasajja kabaka nsaba omuambire nti muzukulu wa buganda ombuye muzukulu wamazige asaba akulume kutu akutegeeza ensonga zino wammanga niwakubadde sinze mutuufu asaanidde okutegeeza ensonga zino wammanga saabasajja kabaka ronald mwena mutebi wokubiri nzikiriza nkulume kutu nkutegeeza ensonga zino wammanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekumi n'ogumu mwaka 221 ku ssaawa zaali mukaaga zennyini ez'ekiro ezikeesa ng'ennaku z'omwezi 29 abasawo ab'ekinnansi abatamanya ŋŋamba bayongera okuleeta bayongera okuleeta amasengere gensuubira eitha g'abasse kabaka abamu tetubadde tuwanagana nabo obutaba nti babajjayo mu mbiri zaabwe gye baliba gye babawunzika sabasajja kabaka nsaba n'obuwombeefu otwale omukisa gwange guno okusaba kwange okkirize oteekewo akakiika kanoonyereza ku mbiri ezimu ewaterekebwa bassekabaka oba okuba nti bassekabaka bano amasengere gaabwe gakyaliyo oba ebisigalayo bikyaliyo kubanga ngenakuza omwezi 28 omwezi ogw'11 kusaamukaaga obuzeji gw'ekiro abasajja bano n'abakazi abasawo abaganda baleeta agamu ku masengere oba ku byasigala byabasekabaka ne babireeta mu state house entebe ne babyongera ku ebyennyini byennyini ebiriyo nga bwe nabagamba gye buvuddeo katudi amasengere g'abasekabaka mu kasubi enabulagala gajjibwayo ne gatwalibwa omumpembe salimu sale era ngaalina mu bifo ebyeddembe byakoleramu nsaba ssaabasajja kabaka otwale obuvunanyizibwa buno ofune akakiiko ak'enjawulo osobole okuba nti oteeka akakiiko kano katandika okunoonyereza kubyasigalayo bassekabaka mu mbiri ezimu oba kubyasigalayo bassekabaka ebimu byandibanga ebimu byajjiddwayo nebireetebwa mu state house enakasero musabo ya museveni lyalina mu state house lyabeeramu nga ye buli kimu gwayagala okusika eriyo amuteeka omwo n'amukolako kyaba ayagadde wagezaako nnyo ngera bwe nabategeeza nti ekifaananyi ekyange nange kyatuuka dda mu ssabo lya museveni ono era mmanyi ondaba naye nakugamba nti am not easy subject to tackle museveni am not an easy subject to tackle in terms of traditional norms i'm not an easy subject ndi muzikulu wa lumbi ndi muzikulu wa mboga i'm not an easy subject to tackle with tosobola kunsika muzimu tosobola kunsika eriyo tosobola kunsika ogezezaako nnyo but you can't charles peter mayiga you did the same sylvia mukandoni you did the same At the time when I was arrested, Mama Fina, Sylvia Mukandon, you, you visited a lot of witch doctors, a lot of shrines of professional witch doctors to try to put me down, but everyone failed, including just Peter Maiga. You went far miles to Tanzania to do the same, like Mseve did, but you failed. That means, kunomutosi mukamu. Tosora kuseka mzimu, echo chizimu. Tosora kuseka mzimu kwa ange, chochikubo ulina. nti tebankwata muzimu hmm, hmm, hmm, tebankwata muzimu ekyo kikubuulidde tebankwata muzimu wagezaako kukwata omuzimu gwange tegugaana silivia mukando oli gemwitamu abafina yagezaako nagenda kubasaboerako okukwata omuzimu gwagaana katikkiro n'ogenda mumasaba gasi nogenda ne tanzania okukwata omuzimu gwe gwakulema nonte eza subject tutako wiwe nange simanyi kyendi semanyi wanera bwera binange omanyi tugamba nti tosirwaza musiru nga omusiru tanakusirwaza never full a full before full fools you tosirwaza nga musiru nga omusiru tanakusirwaza Nem ez más. Ere message eseba imbuka ba lero. Omwezi gwe tukubye emabega. Charles Peter Mayiga wasanya kalori ngokolya ku order za Yosef tabasa mtono wa karichezi. Waita abataka b'obusolya bonna ne bakatikkiro baabwe mu musomo gwewategeka e masaka muzimu ku woteeri ez'ebbeeyi musomo guno gwaleeta abantu bangi abataka b'obusolya wepo ne bakatikkiro baabwe nga mubasomesa ku bikwatagana ku buwangwa n'ennono n'enkulaakulana gye mwagala okubateerawo mu buganda naye ng'abataka bano bambi bajjajja baffe tebaategeera ki kye baagendamu musomo guno gwalimu abantu bangi nnyo naye amawulire genina agennaku gali nti yosenti bahabura otabaisa omutano wakaleka ezinsanga bisiba ensi yaleeta akimanyi bulungi nnyo nti eri abantu bakyayagala omusimbire ekkuuli mu nsonga ze ez'okujjawo mailoland n'okujjawo baganda bategeera manyi infomation atekewa babe mukulu buli omanyi nti wagenda e masaka mu musomo ogwo era nga wasuubizibwa ensimbi n'emmotoka ez'okutuulamu nabagamba emmotoka ya museveni agikuwa naye ekigivaamu okitegeera bulungi njala bategeeza nti ebbanga limwamala nga muli musomo ogo abasinga obungi mwabukawo n'obutwa mu byokulya byebaabawa bwe ntyo bwe njogere ebyange nemulooza ndi musiru nkiddamu buli eyayitibwa charles peter mayiga e masaka okugenda omusomo gwe mwalimu ennaku ze mwalimu officiali buli omu yavaayo afunye obutwa era ng'abulidde era muda mu mbeera yemu basubira okuddamu okukola omusomo gwe gumu mu kitundu ekirala ekya uganda mu kitundu ekirala ekya buganda era gunadde amasako wala simanyiiyo naye temugeza ne muddayo mufube okula nga mugenda okwekebeza bwe ba tebabakwata mukama bayambe bo baba bakwata mugende mwejjanjabe ngaobudde mukyali nkiddamu buganda kingdom e, obwakabaka bwa buganda essaazi lotogerera mu njega y'ebyenfuna eriwo ne budget ezisomibwa zonna zakiyaayo esente tewali ssaabasajja kabaka talina pecheek oba talina serena gye yasasulidde kuwa kutundukanya buganda sente zonna ziva mu state house era zikuwa charles peter mayiga wasanja kaloori n'ebikolwa byonna byonna byonna abikola ku oda yezeyosirutamasamutonowakalekezi eyagenda emasaka musomo ogwo ng'oli jjajjaffe wa kasolya era ne katikkirowo mwalya ne mwejovaana ne musimba n'olukono naye mugende mwekebezi bw'osanga ng'olina genda wejjayo wosanga tolina toddayo mukolo kino nkiddamu ngera nkifundikira mbaga buli muntu yenna alyankuzibwa ku mikolo egikuyitiddwako nga sijo ebya bulijjo munnange wegendezekako koza kamanye ngaakuzalowebwa kubanga ojja kifuwa ngaokizza munda enzita eyenjawulo nyingi nnyo tebagenda kukuba sasa makyasi egakyusaamu kubanga gamuswaza enyango ey'okutta yeey'obutwa ate ng'obutwa obuliwo bonna kika kya waggulu nnyo ekigenda okulwaza kansa ku myaka gy'olina nga kansa tomufunangako era njala bategeeza ekika ky'obutwa kye bagaba kati tebakyagaa buno bagaba obutwa nga bugenda kudivelopinga kansa obutwa buno bwe bagaba ennaku zino budivelopinga kansa kyobula buli mutwe gaba wakatwa kati nga bwa positioni are developing a cancer what if they're developing the cancer are developing a ekirwadde ekintu nunsi ekivaamu omutima ne gwekwata n'ozikira kye tuyita cardiac arrest mu luzungu ekika ky'obutw ekyo bakiyita nerve gas babukuba nodeveloping a cancer owa fiel stage kiddamu babakuba nerve gas nodeveloping a cancer thats why buli muntu afuna obutwa kati mu uganda a developing a cancer nkiddamu nkifundikire enzita yakyuseemu kubeeremu na byabufuzi bakuba obutwa bwe bayita nave gas naye ngaobutwa buno olw okuba odevelopingirawo kansa naye ajira ku three stage jukira kansa alina stage nnya alina stage esooka eyokubiri eyokusatu eyokunu bakoze eki oba ogenze era kyobula buli muntu yenaafuna kansa kati bamulongoosa ebbanga liyitamu pawe kaaga nakkirira wasenkaaba kati munnanga abaagala okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi abaagala okulyankuzibwa okulya kwammwe okuwomera kwammwe naye siyinza omu okubalya ate sijja kubeerayo kikkakatako okuba nti ogenda kukola ki okulya oba okweyamba naye abakyakuyita omuzannyo nga muli mu buganda temumanyi kigenda mu maaso mbasaasidde babagamba information gyemba wa sintuufu naye oluvannyuma ebeera entuufu wiiki sifaayo kyenfaayo kiri ekintu kimu kubasigala nga mbawa information kuba kyensobola okukola sina kyensobola basasula kyekyuka kyensobola obagamba ebisigadde mukama bakuume era batambulireko nga mukino otegeeza nti buli muntu sabira munno naye ate mwegendeze nnyo biki bimutambuliramu ensisi nungi era ensisi nungi kubeeramu ngaerimu abantu abo buli muntu yali mu lukuŋŋaano lwo mumusomo ogwo ngaoli masaka oli wakasolya oba ne katikkiro waako ekatikkiro bobusoly obwo nga mwalimu mugende mwekebeze nga obudde bukyali ekiri emengo temukimanyi temumanyi kiri mmengo era temujja kitegeera ogwange nkukola nga bwenkukola nebabuulira naye ekita ekitava ku kisengejero kifuuka wankindo buli muntu mu uganda wooli webereremu naye nga museveni nfundikira gamba ta abasibe bewasiba bannabyabufuzi okusingira ddala segirinya muhammad otherwise segirinya muhammad naafa ngenda ku exposinga abantu bonna emissioni zonyini nzirina esente ziwakozesa nzirina abantu bwakozesa amamanyi ne mission giwateka musegiri nyanji manyi buli kimunchi manyi nenze kugambye ta segiri nya Muhammad ngobudde bukyali ta segiri nya Muhammad ngobudde bukyali ngafundikira buno gwe bulamu gwe bwambaka bwange obusemba yolwalero Amanya gange nze Fred Kajubirumbuye ekekemko algomani guno omutwe gwange ebigambo byenjogera byange ndi mu struggle eyekyukakyuka mu ggwanga nga nze omuntu nwandira nkyukakyuka ey'emirembe mu ggwanga eryange erya uganda sirina gwe nkolera am not working for anyone am working for myself to save my nation nkiddamu sirina gwe nkolera buli kyenkola nkikola nga nze nkiddamu nkikola nga nze information gyembawa ngibawa nga nze byenkola mbikola nga nze sirina muntu gwenkolera nekolerera nga nze information gyembawa ngibawa bannayuganda mwe nkidde mulungi information gyembawa njibwamwe njibwamwe bannayuganda benwanirira nga mmwe n'okulwa neggwanga lyange siina gwe nkolerera nkolerera bannayuganda mmwe mmwe so siina nti nkolerera gundi no ekyokubiri Brainstorm empa information no ulirayo akabinja kabantu abapapala. Nchida brainpa information no ulira akabinja kabantu akapapala. Webuze bapapala chi. Bwembanga mbadde songedde kubonga nzempadde information obo papala chi atali mu bidduka chi. Ask yourself atali mu byokodduka chi. Manyi mu 7 bwakola in and out. Nchida manyi mu 7 bwakola in and out. Kati gwata chi manyi rumba yo rumbye concentrate on rumbuye. sijja kukolera ku odes z'abantu kyekisooka ekyokubiri ebintu ebitajjako mu 7 siwa makulu remind you nti ddamu ensonga ezitajjako mu 7 siziwa makulu ensonga ezijjako mu 7 zempa abakulu whoever concentrated be abusing me wandibadde ofayo kubanga sinze nnemezaako mu 7 nwanyisa mu 7 okuvaako that means bonwanisa nze oba owagira museven so ever there trying to fight me please youare not fighting me youare fighting, you fighting yourself werwanyisa wekka ebitajjako museven sibiwa amakulu bwenfulumya information nengifulumya nowulira nga abantu badduka emisinde batomera ebik batemere manya waliwo ekigenda maaso that is me ewali omukka tewabula muliro linda chigweyo yafumita mukira mpulukutu za misota zigena na migomeka atali kutambulire akusibira ya menvu atali mu biche ekikudusa odduka n'ekiwa gwenko tayani odduka n'ekiwagu enkota yaani ndi wano ku lwa bannayuganda so si lwa muntu individu ndi wano ku lwa bannayuganda emiliyoni ana mu ttaano era be banwanirira n'okkuba enduulu world wide era mbebaza buli lunaku ku makya n'olweggulu mbebaza mwe balinyo mwebalire ddala nandibadde wasinga simwe so siriwo ku lwa muntu so don't dare attack me you are attacking yourself kidde mbulinyi mukitegeere buli kyenkola nkikolera miliyoni ana mu ttaano ez'abannayuganda okuli abawagira nrm fdc dp nop nelirina ebira kati gwalwanyisa nze oba tulwanyisa nze welwanyisa wekka gwatali mubbi lwaki odduka nga bagoba ababbi alwanyisa lumbuye nga awa information abuulira abantu okolera ani kyembuuza okolera ani sirina bwenkolera nkolera bannauganda milliyoni anamwezi bempa information manyi ebintu bingi ebyayogerao nga ndi mukomera byonna mbimanyi ani yayogeraki ono yayogeraki ono yayogeraki but thats not the issue the issue is United we stand, divided we fall. I'm not ready for a war with anyone. My main point is united we stand, divided we fall. So we must united. Whoever causes threatening and abusing me, please stand up. Kumanga mani. Ono yayogera kino, oli yayogera kiri, oli yakola kino, ono yakola kino, ono yakola kiri bonambi mani. But that's not me nze njagala ekintu kimu the united forces tukole omulimu guno tuguguse agezaako okunnumba kitegeeza olina gwokolera ngaate oga nti oyagala nkyukakyuka siri sirina lunaku lwengenda kulumba muntu nti abadde gundi osigenda ekinabaga esigenda kikola ayino bingi nnyo ebyakolebwa aba yogera buli kimwayo gira kyonna nkiyina at my disposal but eyo nabagambe sigenda gendayo main issue yang is to unite ugandans okubawa information n'okusigala ku mulama kubanga bwe nnali nga nkwatiddwa abantu bangi bakola ebintu bingi byenjawulo okuwunaba nga obulamu bwabwe buvaayo abatamanyiddwa abamanyiddwa bannaddiini bannabyabufuzi abakulembeze na buli omu okitegeera yensonga lwakigati sigenda kwawulamu bantu ate sigenda kukola kintu kyonna mbagambye nkolerera abannayuganda miliyoni ana mu ttaano nenkyukakyuka siina muntu mulaa nti simanyi nayiri vidiyo simanya no sifugibwa guno mutwe gwange newe nali mukkomera naliyo ani nali lumbuye naye mwalwala lumbuye gomwa ayagala abawo information mutegeere so mission yange makwekwatira wamu kulwana kutunda ggwanga lyaffe so si kweyuzayuzaamu era abali basubira nigenda kujjanjuzeyuzeemu simanyi nvuma ono no thats not me mission ngimanyi yakulunda gwanga lyaffe kati gwatwalwa ananze sijja kuwabudde kubanga ekitajjaako mu seveni sikitwala era sijja kyogerako ekitajjaako mu seveni sijja kyogerako wadde kikwatako gwali eyo ng'owulira olumwa okubeerawo kwange n'okwogera information gyempa please genda ofune byokola kuba ebyokola tulina bingi nnyo omulabe wange ali ogu museveni so siggwe museveni nkyagenda kuvaawo tugenda sigala aba babiri nze naawe museveni akozesa okola ensobi agenda kuvaawo tugenda sigala aba babiri ate abantu mwegendereze nnyo bannayuganda bannamu abamu baagala nnyo ebintu byamangu ne beerabira nti eggwanga lisinga abantu era njala okwebaza nnyo bannayuganda mwenna era nkiddamu mwebale nnyo mwebalira eddala buli omu kyeyakola sina kingi kyenyinza bagamba okugjako okwebaza bannaddiini bannabyabufuzi abasuubuzi abamawanga ag'enjawulo bamaama yenna ngaomanyi nti oli mukyala oli maama nkwebaza jenango manyi toli tata nkwebaza baganda bange mikwano jange mwena mbebaza era nkiddamu nga mbaga nti buli omu yankolako akavuyo nkusonyiye era nakusonyiwa sikulinaako buzibu kubanga gwe si gwe buzibu obuzibu museven si gwe buzibu obuzibu museven bw'obeera ku tivi ku puroguraamu yonna nga puroguraamu etivi egamba nti yakyukakyuka ngaekonsentrati nze ku lumbi yemanyawo banyampi Nchidamu Bobera ku TV yonna ku radio yonna Waku platform yonna nga ba discussing alum You don't ask any other question Get no our nyampi We are fighting Museve lumbietaina wajidamu Nchidamu We are fighting Museve lumbietaina wajidamu ku platform za mwe We are fighting Museve ni atuwa netakari ya wugana Tuna lumbietaina usi ya bata abantu Segini nyalimo kumela avu lumbiesi ya musiva Bata abantu bijambia lumbiesi ya batema Batu alechisawe chentewe chagezi lumbiesi ya badachi Sula kusi ya badachi soloza ebintu bingi amasomero masibe lumbiesi yagasiba owulira museveni agenze kongo talina buyinza lumbiesi yamututteyo so there are so many issues to, to, to, to, to talk about not lumbuye so if you hear anyone mbu was changing ayogera ku lumbuya mazeko esaawa totawaanajjako eyatayimu yodda ku bintu birala sina bwengenda kuwa bude njagadde bawa message lobe mwaji tegeere era sindi soba keri mwe mwa bantu bawuliza mwa ule kitakambaga wakati we pera ne ntula don't concentrate on me because i'm not the enemy of uganda it's museven who is the enemy of uganda so platform yona gye mulyanga erumba rumbu ye musimanyi yakyuka kyuka banyampi kubanga tulina banyampi bangi i know each and everything thing chemwa yogera ngandi mukomera manyi hu who is ubiri chimunchi manyi but ngabwe bagambe nti past is past tugenda ne present tufune future tetudda mu byayita chavula na baganti ebyayita byayita byango byaliwo ngenda na bigenda mu macho bwo nnazi na bagambi a a eyanvuma eyakula chi yakula chi yayogera chiri tugenda mu macho era tolino nga nigenda kuvuma sigenda kuvuma sigenda kwogerako just njagadde basindikira message nti ekitajjako museveni sikiwabudde nyentegeeza mwena bannayuganda mutandike okweyawulira gwoba osanga platform ngeconcentrate nze kulumbya obanyampi ate nga mwe balimu nope don't dare waste your time don't waste your time bangi bakolera change nenga siba change kubanga not the problem of uganda the problem of uganda is museveni okitegedde era njala okubaza abantu bano nga nfundikira abaana bawola mwenna ne baana balenzi abakolera ku twitter bagala struggle bigamba abaana bawala mwena ababeera ku instagram nga mukolera struggle big up abaana mwena ababeera ku social media naddala ku bwenyi bwekitabo facebook big up abacommentinga abasharinga ababeera ku twitter twitter warriors big up mubalimu balire ddala